fand man ihre Leiber, die Körper entblößt, die Augen vernäht. Nimm dich in Nacht, es wartet die Waage, geh schnell nach Haus, sonst ist es zu spät. Schlaf, mein Kindlein, schlaf. dir gerufen. Nur zwei Schritt, dann holt er dich ein, flüstert zärtlich in dein Ohr. Frei von Schmerz, frei von Leid, frei von Sünde in Ewigkeit. Befrei dich vom Fleisch, von deinem Leben. Schick deinen Geist den Sternen entgegen. Schlangen des Nachts mit stählernen Masken wiegen dein Herz mit Blutsünden auf. Schlaf, mein Kindlein, schlaf doch ein, der Rabe hat nach dir gerufen. Führ dich in die Nacht hinein, fort von Schmerz, Hunger und Leid, frei von Schmerz, frei von Leid, frei von Sünde. ein schriller Schrei entfährt deinen Lippen, bis dir ein Hieb den Kiefer zerbricht. Nadel und Faden vernähen deine Augen vor Schmerz und Verzweiflung. Trittst du ins Licht, frei von Schmerz, frei von Leid, frei von Sünde in Ewigkeit. Befrei dich vom Fleisch, von deinem Leben, schick deinen Geist den Sternen